Learn Tamil through Hindi and English मैं मानता हूँ अगर आप ये वीडियो यूट्यूब में सर्च कर कर देख सकता है तो आप इंग्लिश री रेड कर सकते हो and you will not mind about using English along with Hindi and Tamil मेरा वीडियो देखे कोई भी प्रैक्टिस करेगा तो तीन दिन का अंदर तमिल बात कर सकता है कोई भी भाषा में क्वेश्चन वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होता है देखते हैं तमिल का क्वेश्चन वर्ड्स क्या किधर எங்கே क्यों ஏன் கப் எப்போ कौन யாரு कितना எவ்வளவு எத்தனை समझा नहीं पुरियल ये भी एक इम्पोर्टेंट वर्ड है कोई भी भाषा सीखते हो तो समझा नहीं ये वर्ड बहुत इम्पोर्टेंट है हिंदी सीखने वालों को समझा नहीं ये वर्ड कितना इम्पोर्टेंट है उसी तरह तमिल सीखने वालों को पुरियल है ये वर्ड इम्पोर्टेंट है समझा नहीं यानी पुरियल है पुरियल है ना समझा नहीं कभी भी आप तमिल बात करने वाला से तमिल बात करते हो तो वो जो बोला आपको समझ में नहीं आया तो तुरंत बोलने का पूरी पूरी है हल्ल ना समझा नहीं समझा नहीं यानी புரியல யானே இன்னா ये दोनों सेम है याने पेन याने पेंसिल याने माइक याने कंप्यूटर याने ये याने जो है हम लोग कोई भी वर्ड का मीनिंग समझ में नहीं आया तो हम लोग यूज़ करते हैं उसी तरह इन्ना यूज़ करते हैं नेक्स्ट मे सीट में बस में कार में कंप्यूटर में यूट्यूब में कंप्यूटर में क्या है बस में क्या है कार में क्या है ओके okay? उसी तरह सीट ला बस ला कार ला कंप्यूटर ला यूट्यूब ला वनकम नमस्ते हम लोग अभी और कुछ इम्पोर्टेंट वर्ड्स सीखते हैं मे नान मेरा என்னுடைய मेरे को எனக்கு तुम नी तुम्हारा என்னுடைய ஆப் நீங்க ஆப்கா உங்க ஆப்கோ உங்களுக்கு தும்கோ உனக்கு இதர் இங்கே உதர் அங்கே ஏ இது இஸ்கா இதோட இஸ்கோ இதை அபி இப்போ பாத் பிறகு அப்பறம் பஹலே முன்னாடி முந்தி ஓ अद वो अगर मेल है तो अवन वो अगर फीमेल है तो अवल वो को अगर कुछ रेस्पेक्ट के साथ कहने का है अवंग मेल फीमेल दोनों को रेस्पेक्ट से कहेगा तो अवंग कहने का उसका अदोड़ बात अपरो बात जो बात करने के लिए कहता है ना है கோலியே சொல்லுங்க போகத் ரொம்ப